का स्वागत देती हूँ कल की भगवान की अवतार की कथा हमने आपको बताई है और आज हमने श्री महताज जी की श्री कथा पूर्ण पर और कमने की सात दिन की कल की भगवान भगवान की कथा जरूरी होती है इस प्रकार गुरु थे वो तो कल की भगवान उन्होंने अब मैं वेद पुराण में बताया है कि वह बेसिंह अपनी व्यास जी के पुत्र पांडवों के एक कंस विष्णु रात के उपदेश कन्या सुन रहे थे उन्होंने अठारह अठारह हजार श्लोकों का समावेश था महाराज परिचित का साथ देने निधन हो जाने से उन सब का उद्देश्य न हो पाया था अतः बाद में मार्केट जी ऋषियों के आग्रह पर सुखदेव जी के पूर्व पूर्णा आश्रम भी उसी पूरा किया था सूर्य व्यास जी के तीन अड़सठ सूत्र के नाम से प्रसिद्ध जिनकी धारणा शक्ति के प्रतन होकर मैं व्यास उन्हें प्राणों की सही कृति देख कर कहा कि हे दे वही उपस्थिति में वही पूर्ण पद कथाओं का सुना था इन्हें आप लोगों को सुनाता हूँ सूत जी ने ऋषियों को कथा सुनाई और उठे कल की प्राण की मांग में प्रसिद्ध हुई अतः पूर्व प्राप्ति का विद्वान मानव ज्ञानी वक्ता ये पढ़े कल की पुराण को उन्हीं के साथ इन्होंने अवश्य सुने तथा आत्मा पढ़कर सुनाए तो हम ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में व्यास जी ने सात दिनों की कलकी के रूप में कलकी की अवतार की कथा लिखी है कल आपको इससे आगे की कथा और सुनाई इन्हें मैं व्यास जी के चरणों को कोट कोट प्रणाम करके कलकी की समय कथा समाप्त अर्पण करके उन्हें विश्राम चाहिए बोलो श्री